つでも OK ですはい OK メ盛りチャレンジ OK スタート 始まってしまいましたまさかのニューヨークで これスープやばい 走，走嘞，走。 うん柔らかいあ結構ねこれ肉の量がすごいわ come up. 構量あるパターンすね実は結構量ありますねこれ ますねなんか見た目よりもだいぶパンチはありますこれ食べるとわかるあすまないつけ汁足りるかなあざっす もちってる麺がブリンブリンっすね 見た目より全然ボリュームがあるだいぶ 様です Thank you だいぶボリュームあったすね結構来てるでもしかったですありがとうございますイエーイあすごいすごい見てるありがとうございます ありがとうございますありがとうございますありがとうございます見た目よりだいぶのボリュームあってビビったっす結構入れたんですけどね結構詰まっててお味しくいただきましたありがとうございます ちゃ嬉しいめっちゃニューヨークめちゃくちゃ